Дұра болырын бары барынан анал байыны әпересе салғанын бара тұрар оборонабыт министерсіпті бұтынан өмейін 16 күні үйінер түрбеніне түлей баран түйінігер. Россия сәбілінілі күйістері ұраққа дерек көтер, онына сұйылын чопчу табар ракеталарынан мұраттынына қаллантын атақалан, Украина байыстырын бір келім олырыр сердерін уанна туран арға дойдылартын ағалылыбыт боеприпастырын сқылатын сәрилерін сәбен техникаларын қарақ қаратын күрдік қарыстан әбі ектерін дәлбіт әптерділер. Оны сәрге часқы 12 түгінші керіңе километрі көтер түрген сыйдам сырылақ. Кинжал ден ракетінен Киевке Америка сәрбіт Петриот ден зенитін ракетіне комплексін Онтон Купянскан қайынсқаттынан бәғәһәңі күн ұстатарғаңы бүліқпіт авиация, онна артиллерия күйінен Харьковскі обласқа, Новоселовск, онна Кисловодск ден пуннаргар утарлахатчын улахандың амсяғалаттілер, онтағынан Темковка Масютовка, Катлеровка ден пуннарга, онна Луганская, Новоселовская, Стельмаховка ден сердерегер, диверсияны разведкіні орор без бөлігі тоқтаттылар, бүтер ұғығар утарлахатчы ити болбут түбелтелерге уопсе, кейді кейде уанна түйерт марсыната суақалла. Онтан кыхылли маңқайынс қатынан илин кейін бөлі бүт әме қаллаантан серттен атағы күйінен ол егер соғыстақ содаллақ солнцепегден системанын кыттыгыннаран Луганская, Невская, Червона, Деброва, Пуннаргар, Итена, Донецкая, Григоровка тагар утарлахатчы, Алтон, Бесча, аны Анахамнабат гыннылар, киндер кытта қос икки БМП уонна акацияден самоходны артиллерия әме аны қарыздағын сере қалбарайбат болдылар. Аны туран Донецка қайынсқатынан Вагнердар Артемов скораты арға түн ұлыға қарсы суық кейтселлер, онтын соғыру бөлік бұтбайестары көнәді түттен ол Вагнердарға қалын қаққа соң дұғды болалар. Арай красный ден хеленелі бұңға балығыня алла төрдүс мотострелковой бригады всулар онын наемниктар контрнаступленияларын уон түгілден тоқтаттылар. Оны тұрлағатшы сәтті онтан тақса байығы соқалла икки бұраны транспортер бір бөмпілара дәлбі барды. Ол Донецка қайынсқатығар көмеға авиационны артиллерия күттіста қолыбыр Часов яр онына Богдановқа дейін пулнарғар бүтін подразделениені аллар аттылар. Уанна тақылабыт Красный ден сир массынынан жоны тахар суолларын истерин үлті бомбалатлар тәптерділер, самолеттар тоғыз төкөттілер, артиллерия он түйер сұрудағы толарда түмігер ол Донецка қайынсқатынан Украина байестыра онына наемниктер опсыя 215 бұқатында ақтық бардылар, онына 5 күйақтақ бойы-бой сәтті көндірі массыныта етені ұмста бұ ұнтағынан ды отут ғау гаубицаты қалылар, онан бақмұттыла кіргігі Онтан Донецка соғыр өттігір онна Запорожска қайынсқатынан еліңі білі өкпіт әме авиационны артиллері артилері терегірен Шевченко, Великая Новоселка, Малиновка, Червоная, Белогория, онна Новоданиловка денсердерге сүйіз отып бесчі Украин салатын соғғындылар қаздаған сәрелерін техникатын онна сетемнәтілер, онтан Херсоны туғайтынан сүйдбе бес байыстырын стан маттылар акация артиллерияны күтті бес массыналарын мес амнардылар. Россия зуғал тактическі армиятын авиациятынан артиллерия бөлөктөрүнүн Украина артиллерияты тыылыр месте тегер сеттон икки подразделение тегер байестаргар техникалергер опсе сүйзіккі ороюңы коромни улағаның оғылынна Қолыбырынан көддіға Донецкайға Варваровқа оны Красны Армейс ден пуннаргар кенкенир кен қалланаргар қапсығы түмігер истребителер бұд Украина Су сүйлбе түйерт, онына су сүйлбе бес самолеттарын түңнерділер ол бола сырыттақтарына серттен тұраныры дағы ячылары көретелер күйістер біт қалын қаққа болылар. Шторм Шадов олы бітір атаққа селле күлігеден ұраққа дері көтер. англо француз тұрыңыр бұт сәтті ракеталарын салғыңы таптылар. Едін тағынан Америка сербіт радиолокатор долгунун батығын тиен дәлбіті бәр қарым ден үз ракеталарын онына айдана қаймыр сәттер реактивны снарядын сығалларғар бәтілер. Оны тағынан пилоты соқ көтер сүйлбекке аппараты әме түңнерділер. Эфирге көрсүйіққа деді.